Kwanza kabisa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais eh, Dr. Samia Suluhu Hassan eh, kwa kuiwezesha Wizara ya Kilimo hasa katika taasisi yetu ya ASA wakala wa mbegu za kilimo ambao bajeti yao imeongezeka kutoka shilingi bilioni kumi mpaka shilingi bilioni 43 za mwaka wa fedha, na fedha hizi zimeelekezwa katika kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu bora ya uzalishaji wa mbegu lakini vilevile tunaongeza na mashine za uchakataji wa mbegu pamoja na vifaa. Mheshimiwa Rais alitoa pia maelekezo ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba kila fedha ambayo inawekezwa ifuatiliwe na iweze kuleta matokeo tarajiwa. Kwa leo niko hapa katika shamba la Msimba wilayani Kilosa kuangalia kazi ambayo inafanywa na mwekezaji ya uchimbaji wa bwawa sambamba na uchimbaji wa visima pamoja na kuweka fence ambako hizi ni fedha ambazo serikali imezitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shamba hili linafanya kazi iliyokusudiwa na hasa katika uzalishaji wa mbegu mwaka mzima. Moja ya changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni kutegemea mvua katika kuzalisha mbegu, na katika mashamba yetu karibuni yote utaratibu umekuwa ni huo, na hivi sasa tuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamesababisha pia eh, kuto kuweza kuzalisha mbegu katika mpango ambao tumejiwekea. Kwa hiyo hivi sasa tumeona ni bora kwenda katika mfumo ambao tutakuwa na mfumo mzuri wa umwagiliaji. Tutamwagilia mashamba yetu ya mbegu, tutazalisha mbegu mwaka mzima ili ziwafikie wakulima kwa wakati. Sasa huu ni uwekezaji mkubwa ambao serikali umeuweka, lazima tuhakikishe ya kwamba kila hatua tunaifuatilia ili kuona yale matokeo ambayo yamepangwa yanatokea. Na hapa katika shamba hili la Msimba, shamba kubwa kabisa uzalishaji wa mbegu, hapo pamoja na mambo mengine, pia tutachimba bwawa kubwa katika eneo hili ambalo tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni 45. E, eh, sambamba na hiyo pia mtaona tumezungusha fence, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu hapa mifugo imekuwa ikiingia na kuharibu mashamba yetu haya ya mbegu, lakini tume, tumepata fedha, tutazungusha fence eneo lote hili, lakini vile, Tumeona visima ambavyo vimechimbwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vinalilisha vina bwawa hili. Kwa kazi ambayo inaendelea hapa ni kazi nzuri ambayo ndugu zangu wa ASA naendelea eh, kuwataka eh, muisimamie kwa ukaribu sana, kwa sababu tunataka matokeo haya yakawafikie wakulima kwa uharaka kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Sasa mimi rai yangu kwenu ni kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu anamaliza kazi hii kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba unavyoelekeza. Najua ziko changamoto baadhi ambazo tutashirikiana na baadhi ya mamlaka za serikali kuweza kuzitatua, lakini lengo letu ni hasa mkandarasi kufanya kazi ndani ya muda wake wa mkataba ili atukabidhi yale yote ambayo yamesemwa kwenye mkataba, na kutokea hapo sasa tuanze na kazi ya umwagiliaji. Na nikutake tu CEO pamoja na timu yako nzima kuhakikisha kwamba mnashirikiana na uongozi wa wilaya katika kila hatua kwa sababu wao ndio wasimamizi wakubwa wa shughuli za, za serikali hapa katika wilaya yetu, ili na yeye pia aelewe, mheshimiwa mkuu wa wilaya, na awasaidie kutoa msaada ambao mtahitaji katika utekelezaji wa jukumu hili kubwa. Lakini tunaamini kabisa ya kwamba miradi hii yote ikikamilika, tutakwenda kumkomboa mkulima wa Tanzania ambaye amekuwa akipata mbegu katika muda ambao msimu umemwacha. Hivi sasa tutakuwa tuna uwezo wa kuzalisha mbegu kwa muda mrefu zaidi, kwa maana ya mwaka mzima kupitia uwekezaji huu mkubwa. Uwekezaji huu una thamani kubwa kwenye kilimo na tunaamini matokeo yake yatasaidia kuchochea kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo. Ni biashara. Kwanza kabisa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais eh, Dr. Samia Suluhu Hassan eh, kwa kuiwezesha Wizara ya Kilimo hasa katika taasisi yetu ya ASA wakala wa mbegu za kilimo ambao bajeti yao imeongezeka kutoka shilingi bilioni kumi mpaka shilingi bilioni 43 za mwaka wa fedha, na fedha hizi zimeelekezwa katika kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu bora ya uzalishaji wa mbegu, lakini vilevile tunaongeza na mashine za uchakataji wa mbegu pamoja na vifaa Mheshimiwa Rais alitoa pia maelekezo ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba kila fedha ambayo inawekezwa ifuatiliwe na iweze kuleta matokeo tarajiwa. Kwa leo niko hapa katika shamba la Msimba wilayani Kilosa kuangalia kazi ambayo inafanywa na mwekezaji ya uchimbaji wa bwawa sambamba na uchimbaji wa visima pamoja na kuweka fence, ambako hizi ni fedha ambazo serikali imezitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shamba hili linafanya kazi iliyokusudiwa na hasa katika uzalishaji wa mbegu mwaka mzima. Moja ya changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni kutegemea mvua katika kuzalisha mbegu, na katika mashamba yetu karibuni yote utaratibu umekuwa ni huo, na hivi sasa tuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamesababisha pia eh, kutokuweza kuzalisha mbegu katika mpango ambao tumejiwekea. Kwa hiyo hivi sasa tumeona ni bora kwenda katika mfumo ambao tutakuwa na mfumo mzuri wa umwagiliaji tutamwagilia mashamba yetu ya mbegu, tutazalisha mbegu mwaka mzima ili ziwafikie wakulima kwa wakati. Sasa huu ni uwekezaji mkubwa ambao serikali umeuweka, lazima tuhakikishe ya kwamba kila hatua tunaifuatilia ili kuona yale matokeo ambayo yamepangwa yanatokea. Na hapa katika shamba hili la Msimba, shamba kubwa kabisa uzalishaji wa mbegu, hapo pamoja na mambo mengine, pia tutachimba bwawa kubwa katika eneo hili ambalo tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni 45 E, sambamba na hiyo pia mtaona tumezungusha fence Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu hapa mifugo imekuwa ikiingia na kuharibu mashamba yetu haya ya mbegu, lakini tume, tumepata fedha tunazungusha fence eneo lote hili, lakini vilevile tumeona visima ambavyo vimechimbwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vinalilisha bwawa hili. Kwa kazi ambayo inaendelea hapa ni kazi nzuri ambayo ndugu zangu hasa ASA naendelea eh, kuwataka muisimamie kwa ukaribu sana.